Tu regardes quoi Je sais pas, un truc qui tombe sur Facebook. Euh, les gars, vous avez vos vêtements rebelles Euh, non, je pense qu'ils sont en relais. Je comptais pas vraiment m'en servir avant août, moi. Comment on va faire du coup Ok, on a exactement 5 heures pour récupérer costumes, chaussures et cravates, sinon c'est la merde. Les costumes sont chez Vincent, un mec de Solvay. Ils sont protégés par un système laser optique. Ça, je m'en occuperai. Pour les chaussures, il faut aller chez lui. Il ramène tous les vendredis une est chez lui vers 18h30. Ça nous laisse pile 25 minutes pour récupérer les chaussures. Ok, ça je m'en occupe. Pour les cravates, on ira chez Tanguy. Il a une collection de fous, mais elles sont toutes enfermées dans un placard fermé à clé. Got it.